Ребят, я еду по новой велодорожке. Вот видите, ребят, что происходит? Все хотят правый ряд. А если правый ряд будет занят каким-нибудь велосипедистом, то никто туда не сможет проехать, понимаете? Вот, поэтому не надо вкручивать в правом ряду. Нечего вам там делать. Правый ряд, он для утилитарных задач, а не для того, чтобы там матрасить. Ну, для того, чтобы поворачивать, для того, чтобы тупить телефон, всякое такое. хочется дотянуться рукой до магнитолы и включить какую-нибудь расслабляющую музычку. Ну, потому что, ну, ну, ну, ну чего тут нервничать, торопиться? Такая идиллия. Мне даже педальки крутить лень. И так хорошо. Едемте, ребята, едемте. такси, ну что не едем-то? Блин, вот это я опасно сделал. Я не знаю, почему он остановился, а там зеленый был. Наверное, он, как всегда, тупил в телефон. А сейчас еду между вторым и третьим рядом, это не очень хорошо. Вот, видишь желтую машину, бойся. Ее не просто так желтый покрасили. Простите. Ненавижу, когда так происходит. С другой стороны, мотоциклисты ногами чешут постоянно и ничего. Надо им рассказать про контактную обувь. <laughs>